わりだねまた来るよでも来年でしょ半年おきに来てほしいな、うん、ああいつら来てるよ行こう私成果言っといでちょっなるみなんかこないだの花火以来アスナロ会のこと避けてないうんなかった スキスされた誰に筧君に <laughs> あいつも全く仕方ないよなてかまそういうこともあるよなあるよなってせいかキスだよキス何ねなる海ロシアじゃエリツィンとゴルバチョフだってキスするのよ どういう意味つまりキスぐらい握手みたいなもんだってことじゃあ成果は筧君にキスされたことあるのんいやしないけど私は嫌だなキスされたら恋人になって付き合ってそれでそれでいやだからそれで セックスしたら結婚したいえなんてなんてうんいやだからね <laughs> 今時そんなこと中学生だって言わないよ聞こえてんじゃないのとにかく私はそういうのがいいのでもそんな単純に思い通りにいかないでしょそうかな大人ぶって複雑にしてるのは自分たちじゃない スナロ会のみんなって時々私ついていけないなるみなんか自分がバカにされてるような気がするよそんなことないってねえあんたじゃないわよあんたが園田成美何なんですかあなた Mm-hmm.